Hé, qu'est-ce que vous faites Ça tourne Bonjour, nous allons vous présenter la BD qui s'intitule Les enfants de la résistance. Mais les filles, vous dites n'importe quoi. Il n'y a pas d'épée à la Seconde Guerre mondiale. Ah, ah mais je le savais, hein. Bon, plus sérieusement, nous allons vous présenter ce livre les filles, venez Il y a la guerre, il y a les armes, il y a des morts, il y a les boum boum boum Et tout, il y a des boum Mais les filles, vous avez vu quelque chose, il y a la résistance Mais il n'y a pas d'épée Oui, oui, je l'avais dit. Mais les filles, c'est quoi la résistance Bonne question. C'est très facile, la résistance, je vais vous expliquer c'est quoi. Dans la résistance, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Comme dans cette super La résistance, ce sont les personnes qui se sont révoltées contre l'occupation des Allemands, dans lesquelles il y avait aussi des enfants. les résistants faisaient des cracks, du sabotage... Les personnages principaux sont Euseb, François et Lisa. <laughs> Drôle de prénom Bah merci, je m'appelle Lisa. Bref, on continue, c'est pas important. François et euh, Zeb, ils vivent à Ponta-des-Cluses, dans la zone occupée. La zone occupée s'appelle la zone occupée car elle était majoritairement occupée par les nazis. Donc les Français n'étaient plus du tout libres et étaient soumis au régime allemand. Merci de m'avoir coupé la parole. Donc comme je disais, l'histoire se passe pendant les grandes vacances et... Euh, euh, bon, un jour, Lisa arriva et la famille de François l'accueilla à bras ouverts. J'ai beaucoup aimé cette BD, ce qui est bien, c'est qu'il y a des mots et des phrases en allemand pour donner plus de réalisme. Et même si on ne parle pas l'allemand, ça reste euh, super facile. J'aime beaucoup l'histoire, elle est très accrochante. Euh, j'ai lu les tomes 2 et 3 à la suite du livre et ils sont vraiment vraiment bien. Euh, après avoir lu ce livre aussi, j'ai demandé plein de petites histoires sur la Seconde Guerre mondiale dans ma famille et j'ai vu que bah, cette BD était vraiment très très proche de la réalité. on peut dire quand même que les enfants, bah, c'est la première forme de résistance ben, qui, a eu en fait, parce que eux ils croyaient pas du tout en, ce qui se passait. Et, ça reste très facile à lire, je, pourrais le recommander euh, sans hésitation, parce que même un petit lecteur, ça, ça, ça reste facile. Nous avons choisi ce passage car tout au long de l'histoire, François nous explique que sa famille et que les villageois croient encore en le maréchal Pétain. Hommage à notre collège qui s'appelle Jean Moulin et Jean Moulin était un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale.